Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy saliendo de, mi escuela, mi maestro de ciencias me dejó una, tarea de entrevistar a unos científicos que están estudiando lo que podría ser una biosfera 2. ¿Han escuchado la palabra biosfera 2? Bueno, pues entrevistaremos a los científicos que se dedican a a ese, estudio. Sin más por el momento, comenzamos. Este parece un invernadero. Ahora vamos a buscar a los científicos que se dedican, que están estudiando la biosfera 2. estarán los Hola, buenos días. Es usted la científica, científica que está estudiando. Que está estudiando lo que es el proyecto de Biosfera 2. Sí, así es, así es. Soy, soy una científica que está estudiando la Biosfera 2. Bueno, disculpe señor científico o señora científica. ¿Nos podría decir en qué consiste? biosfera 2. Oh, por supuesto. La biosfera 2 es una estructura de 1.27 hectáreas. Origine es para, construir un ecosistema artificial es lo que nos llevaría a la colonización de nuevos planetas. Oh, ya veo. Y esto es lo que están haciendo, ¿no? Así es. El que te puede dar más información es el profesor Valentine o el científico Valentine. científico, vale. Oh, veo que bien. Hola, señor. la señor científico Valente. Me estaban diciendo que la biosfera 2 es, eh, es, es es para formar un ecosistema artificial. Mm, sí, así es. Fue, construida entre 1987 y 1991. Fue, fue diseñada para comprender el complejo entramando de interacciones en un ecosistema, así como para estudiar la visibilidad de la de biosferas cerradas en la colonización espacial. Oh. Y también nos permite el estudio y la manipulación de una biosfera sin dañar a minas. Su nombre debe de estar modelada sobre una primera biosfera. Nuestro ecosistema terrestre se financió principalmente a través de la compañía de Edward Bass. El proyecto costó 200 millones de dólares y se prolongó entre 1985 a 2007. Con un tamaño similar al de dos campos y medio de fotos de fútbol se construyó el mayor ecosistema cerrado jamás construido. La, eh, construido. la naturaleza hermética de la estructura permitió a los científicos monetizar la química del aire, el agua y la tierra contenida en ella. Asimismo, un equipo médico efectuó un seguimiento continuo del estado de la salud, de la tripulación humana. En su interior, podemos decir que en su interior había una selva de 1900 metros, un océano de 850 metros cuadrados con un arrecife de coral, un manglar de 450 metros cuadrados, 1300 metros cuadrados de sabana, un desierto de 1400 metros, 2.500 metros cuadrados de tierras cultivables en un hábitat humano con alojamiento y oficinas y ciertas instalaciones técnicas bajo la tierra, calefacción, la calefacción y el agua fría circulaban por sistemas de tuberías independientes y la energía era proporcionada por una central de gas natural. Y en eso consiste, estamos estudiando aquí que nos podría llevar a un ecosistema artificial en otros planetas aparte de minas. Durante el 2006 la estructura dejó de ser hermética y la finca, situada en una zona ciudades dormitorio alrededor de de Tucson una propuesta para su urbanización y convención en futura comunidad residencial. El 5 de junio de 2007 la propiedad incluía incluidas las tierras circulantes con una extensión de 668 a 550 acres fue vendida a una promotora de viviendas residenciales por 50 millones de dólares. Parte del terreno sería destinado a, a, viviendas y un hotel turístico. La reserva, no obstante, para su exhibición. Oh, grandioso profesor Valentine. ¿Qué más nos puede decir acerca de Biosfera Bueno, lo que te puedo decir es que el 26 de junio de 2007, una universidad de Arizona anunció que continuaría con la investigación en Dios La noticia acabó con el miedo a la destrucción del famoso terrario de cristal responsables de la universidad comunicaron que, gracias a, donaciones privadas y becas, pueden financiar tanto la investigación como los costes operativos por un espacio de tres años a 10 años. Oh. Lo que consiste es que todas estas plantas podrían, podría ser, podrían ser llevadas a otros planetas aparte de Minas. A medida que, que, otro planeta, que en otro planeta haya condiciones de vidas favorables, condiciones favorables, favorables para la vida. Los animales pequeños primero serían los que irían a fundar, en habitar aquel otro planeta. Pero profesor Valentine, por lo que veo también están unos scouts aquí. Ah, ellos son, ellos son protectores del medio ambiente. El medio ambiente. están ayudando en esta investigación. Oh, genial. Genial. Oh, genial. hay muchas plantas que, están siendo estudiadas para la biosfera Así es. Así es. está una gran tormenta. pero se puede decir que este está muy cerca de, la casa de mi abuelo. Oh, si es que elegimos este parque para empezar a estudiarlo lo de la biosfera. Creo que sería un buen lugar, para, una buena idea para la colonización de otros planetas aparte de mí. Oh, ya veo time Ya veo profesor Valentine. Bueno, sí, síguenos. Como podrás ver, como podrás ver, también hay muchos muchos vegetales que los cuales nos podrían ayudar en, en la colonización de otros planetas. Aquí están los, los vegetales que dicen. Así ah, es. другие Un ejemplo estresante que pueden estar en una en otro planeta serían las mariposas. Oh, ya veo, profesor Vale. abordagem. Después pues seguirían otros animales. Después seguirían los animales. Grandes. cámaras. parte de la, de la biosfera che ya veo profesor Valentín. Mm-hmm. Oh, ya veo que se destina. Muy interesante lo que me dijo, por lo que me dijo profesor Valentine. Bastante interesante. Thank you. gracias por su atención, profesor Valentine. No tienes por qué preocuparte. Cuando quieras puedes venir a preguntar todo lo que quieras. No de Biosfera 2, de cualquier otra cosa. profesor. Hasta entonces. interesante eso de la biosfera 2.